البالونه دي جواها هواء لو جيت فتحتها الهواء اللي جوه هيخرج بره البالونه لكن ليه الهواء اللي بره البالونه لما افتح البالونه ما يدخلش هو جواها ويملاها لحد ما تفرقع على الرغم ان الهواء اللي بره البالونه اكتر بكتير جدا من الهواء اللي كان موجود جوه البالونه وليه الشاي بيبرد لما بتنزله من على النار ليه مثلا ما تاخدش كوبايه الشاي بتاعتك تحطها جنبك على المكتب تفضل سخنه الى ما لا نهايه على الرغم ان الجو فيه طاقه اكتر بكتير جدا من الطاقه اللي موجوده جوه كوبايه الشاي وقادره انها تبخر كوبايه الشاي في لحظه الاسئله دي كلها تبان انها اسئله بديهيه وتلك هي المشكله ان احنا اتعودنا ان الامور بتمشي بطريقه معينه فما حاولناش نسال نفسنا ليه ما تمشيش بالعكس بس النهارده هنعرف ان كل شيء وارد وارد جدا كوبايه الشاي تحطها جنبك وما تبردش وارد جدا ان الهواء اللي جوه البالونه لما تفتحها ما يخرجش جوه البالونه ده كمان من الممكن ان الهواء اللي بره هو اللي يدخل جوه البالونه وطبعا هتسالني ازاي وانا جاي عشان اقول لك ولكن بعد الفاصل السلام عليكم لو جيت تسأل ليه الأجسام السخنة لازم تبرد وإن الأشياء لازم تفنى حتما في النهاية وإن النظام لازم إن هو ينقلب لفوضى هتلاقي إن إجابة كل الأسئلة دي كلها إجابة واحدة وهي إن العشوائية أو الانتروبي هي السبب. العشوائية أو الانتروبي من المفاهيم الغامضة جدا في الديناميكا الحرارية وياما شباب زي الورد راحوا وهم بيحاولوا يفهموها وفي الاخر حفظوا كام قانون ودخلوا حلوا المسالتين وربنا كرم وعدوا الليله لكن كل ظالم وله نهايه والنهارده جايين عشان نكتب بايدينا نهايه الداله الغتيته دي بس تعالوا كالعاده نجيب الموضوع من الاول القانون الاول للديناميكا الحراريه اللي كلنا عارفينه بيقول ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم بمعنى ان كوبايه الشاي اللي بردت دي فقدت طاقه والطاقه اللي فقدتها هي بالظبط الطاقة اللي اكتسبها الجو الطاقة ما بتفناش اللي بيخسروا حاجة بيكسبوا حاجة تانية طب الجو ده برد فيه كام كوباية شاي وقهوة وشجرة تفاح وحاجات تانية كتيرة جدا بمعنى ان الجو فيه طاقة اكتر بكتير جدا من الطاقه اللي موجوده جوه كوبايه الشاي ليه بقى كوبايه الشاي اللي فيها كميه طاقه قليله جدا قررت انها تفقد الطاقه بتاعتها دي في الجو اللي فيه كم مهول من الطاقه وليه الجو نفسه ما يديش طاقته للكوبايه ويسخنها اكتر السؤال ده هيجاوبه القانون الثاني للديناميكا الحراريه اللي بيقول ان العشوائيه دايما في ازدياد او delta S اكبر من او يساوي الصفر كل حاجه في الكون بيزيد تشتتها وانتشارها الطاقة ما بتملش إنها تتركز في مكان اكتر من التاني لازم كل حاجه في الكون تتوزع بالتساوي وبالتالي كوبايه الشاي بتاعتك صحيح فيها كميه قليله من الطاقه لكنها مركزه بشكل اكبر من الطاقه اللي موجوده في المحيط كثافه الطاقه جوه الكوبايه اعلى من كثافه الطاقه في المحيط اللي حواليها ولو جيت اخدت نفس الحجم من المحيط اللي حوالين الكوبايه هتلاقي ان الكوبايه فيها طاقه اعلى منه والسؤال المهم هنا ليه الطاقه لازم تتوزع بالتساوي ليه العداله الاجتماعيه لازم تسود في النهايه رغم انها مش من مصلحتنا مصلحتنا دايما ان الطاقه تكون مركزه في مكان اكتر من التاني عشان اقدر استغلها واعمل بيها شغل طبعا لو حاولت تفكر وتجاوبني وتقول لي ان البالونه فاضت الهواء اللي جواها لان الضغط جواها كان اعلى وان كوبايه الشاي بتبرد لان درجه حرارتها اعلى يبقى انت كده ما فهمتش قصدي انا اقصد ان ليه الضغط العالي نفسه لازم دايما يقل وان ليه الحراره السخنه لازم في النهايه انها تبرد بس عشان تعرف ليه تعالى انا وانت نلعب مع بعض الاول شويه قمار افترض ان انا وانت بنلعب قمار وبنتراهن على 1000 دولار وانا معايا اربع عملات ورميتهم وسالتك كم عمله منهم هتطلع صوره وكم عمله هتطلع كتابه لو انت جاوبت صح هديلك ال1000 دولار لو انت جاوبت غلط هتضطر انك تدفعهم لي وبالتالي ده هيدفعك انك تفكر وتركز وتراهن على الاحتمال الاكبر لو انت قلت ان الاربع عملات هيطلعوا صوره دي ما تجيش غير بطريقه واحده بس ان كل العملات تنزل على الوش اللي فيه الصوره لكن لو قلت لي ثلاث صور وواحده كتابه دي ممكن تيجي باربع طرق يا اما الثلاث عملات الاولانيين هينزلوا صوره والرابعه هتنزل كتابه يا اما الاولى والثانيه والرابعه صور والثالثه كتابه يا اما الاولى والثالثه والرابعه صور والثانيه هي اللي كتابه يا اما الاولى كتابه والباقي كله صور يعني الحاله دي احتماليه انها تيجي اكتر من الحاله الاولى طيب لو قلت لي صورتين وكتابتين هتلاقي ان في الحاله دي بقى عندك ست طرق مختلفه يعني احتماليه اكبر واكبر طب لو ثلاث كتابات وصوره هتلاقي ان دي بتيجي باربع طرق زي الحاله الثانيه ولو قلت لي ان الاربعه كتابه دي برضه ما بتحصلش غير بطريقه واحده بس زي الحاله الاولى في النهايه هتلاقي ان عدد الطرق الكلي 16 وكل احتمال بيشارك بنسبه من ال 16 دول ساعتها هتبص لي بكل ثقه وتقول لي صورتين وكتابتين لان الحاله دي بحصل عليها باكبر عدد من الطرق اللي هم ست طرق في المثال بتاعنا يعني احتماليه حدوثها 6 على 16 يعني 37% على النقيض عمر عمرك ما هتقول لي ان الاربعه هينزلوا صور او الاربعه هينزلوا كتابه لان كل حاله منهم ما بتحصلش غير بطريقه واحده وبالتالي احتماليه حدوثها 1 على 16 يعني 6% طب لو انا جيت ولعبتك ب 10 عملات هتلاقي برضو ان ال10 ينزلوا صوره او ال10 ينزلوا كتابه ما بتجيش غير بطريقه واحده بس واقل احتماليه في حين انك لو قلت لي ان خمسه منهم هيطلعوا صوره وخمسه هيطلعوا كتابه اعمل انت بقى التباديل والتوافيق بتاعتها هتلاقي انها ممكن تيجي ب 254 طريقه وان لها الاحتماليه الاكبر في انها تحصل طب لو هلعبك ب 50 عمله نفس الفكره ان ال 50 يطلعوا صوره او ال 50 يطلعوا كتابه دي ما بتحصلش غير بطريقه واحده فقط لكن اعلى احتماليه ان 25 منهم يطلعوا صوره و25 منهم يطلعوا كتابه ودي ممكن تحصل ب 100 تريليون طريقه فتبقى ساذج جدا لو قلت لي ان ال 50 هيطلعوا صوره او ال 50 هيطلعوا كتابه انت كده تبقى عايز تخسر وكل ما زاد عدد العملات هتلاقي ان حاله التوزيع بالتساوي بحصل عليها باكبر عدد من الطرق وبالتالي له الاحتماليه الاكبر بشكل علمي بقى بيسموا كل اجابه من اجاباتك بال macrostate وكل طريقه بحصل بيها على الاجابه دي بال microstate يعني كل macrostate ممكن احصل عليها بعدد معين من ال microstates وكل ما زاد عدد ال microstates اللي بحصل بيها على macrostate معينه ده بيدي احتماليه اكبر ان ال macrostate دي هي اللي تحصل وجود عدد كبير من الطرق اللي بتحصل بيها عمليه معينه بيقولوا ان العمليه دي عشوائيتها كبيره والنظام فيها قليل واحتماليه حدوثها اكبر على العكس ان وجود عدد قليل من الطرق اللي بتحصل بيها عمليه تانية بيقولوا عليها ان عشوائيتها قليله وان النظام فيها كبير وان احتماليه حدوثها بيكون اقل تعالى بقى انا وانت نسيبنا من القمار ونتوب لربنا ونضرب مثال بحاجه حلال لو جبت نقطه حبر وحطيتها في كوبايه ميه ايه اللي انت ممكن تتوقعه طبعا هتقول لي ان نقطه الحبر هتنتشر وتتوزع في الكوبايه بشكل تلقائي بدون حتى ما تتدخل لانك متعود ان ده اللي يحصل لكن بغض النظر عن اللي انت متعود عليه الكلام ده حصل لان فيه طرق كتيره جدا ممكن يحصل بها الانتشار ده جوه الكوبايه لكن فيه طريقه واحده بس عشان تفضل نقطه الحبر دي في مكانها وما تنتشرش كل جزيء من جزيئات الحبر له مطلق الحريه انه يتحرك في اي مكان الجزء ده ممكن يتحرك هنا او هنا او هنا والجزء ده برضه ممكن يتحرك هنا او هنا او هنا لحد ما تعم الفوضى ونقطه الحبر تنتشر في كل كوبايه لكن عشان الحبر يرجع ويتركز في نفس النقطه لازم كل الجزيئات ترجع وتتركز في مكان واحد فقط والكلام ده بيحصل بصوره واحده بس يعني احتماليه الانتشار اكبر بكتير جدا من احتماليه الانتظام عشان كده احتماليه انتشار الحبر هو ده اللي بيحصل وده اللي متعود انك تشوفه لكن عشان ينتظم من جديد دي عمرك ما هتشوفها وافتكر دايما ان الاحتماليه الاكبر هي اللي بيكون فيها التوزيع بيحصل بالتساوي عدد الصور بيساوي عدد الكتابات تركيز الحبر في كل منطقة في الكوباية لازم في النهاية يكون متساوي وهي دي الحالة اللي بيحصل فيها اكبر قدر من الفوضى واعلى قيمه للعشوائيه نفس الفكره في البالونه مش بتطلع الهواء بتاعها لبره عشان الضغط جواها اعلى ضغط الغاز عباره عن تركيزه وكان الهواء اللي موجود جوه البالونه مركز في نقطه معينه زيه زي نقطه الحبر بالظبط وعلى الرغم ان الهواء جوه البالونه اكتر الا ان الهواء اللي موجود جوه البالونه مركز بشكل اكبر افترض ان البالونه جواها ثلاث جزيئات هواء ونفس الحجم من المحيط اللي بره البالونه فيه جزيء هواء واحد فقط لان كثافه الهواء فيه اقل طبعا عشان تتوقع ان ثلاث جزيئات الهواء هيفضلوا في مكان وجزيء الهواء هيفضل في مكان بدون ما يحصل اي تغيير ده كانك بالظبط بتقول ان الاربع عملات ثلاثه منهم هيطلعوا صوره وواحده هيطلع كتابه الاحتماليه دي احتماليه ضعيفه بس تعالى انا وانت ندرس الاحتمالات الموجوده ونشوف اي حاله منهم بيبقى لها اعلى احتماليه اولا ان الهواء اللي بره يدخل جوه البالونه وده معناه ان الاربع جزيئات بتوع الهواء هينتظموا في مكان واحد وكانك بالظبط رميت الاربع عملات ومتوقع ان الاربعه هينزلوا صوره او الاربعه هينزلوا كتابه ودي ما بتحصلش غير بطريقه واحده بس ودي لها الاحتماليه الاقل طب اللي جوه يفضل جوه واللي بره يفضل بره دي بالظبط كانك بتقول ان الاربع عملات هينزلوا ثلاثه منهم صور وواحده كتابه ودي بتحصل باربع طرق ودي احتمالتها اعلى شويه طب ان جزيئات الهواء يتوزعوا بالتساوي اتنين جوه واتنين بره دي بالظبط كانك بتقول ان العملات هينزل منهم صورتين وكتابتين ودي بتحصل بست طرق ودي لها اعلى احتماليه طب ان الهواء اللي جوه البالونه يسيب البالونه ويخرج يخرج كله بره البالونه وده معناه ان الاربع جزيئات الهواء هينتظموا بره البالونه ودي ما بتحصلش غير بطريقه واحده ودي برضو احتماليتها ضعيفه جدا بما يعني ان الحاله اللي بيحصل فيها توزيع بالتساوي دي لها الاحتماليه الاعلى عشان كده انت متعود انك تشوف ان ده اللي بيحصل طب وبالنسبه لباقي الاحتمالات موجوده ووارده يعني وارد جدا البالونه لما انت تفتحها ما تطلعش الهواء اللي فيها ويفضل موجود في مكانه لكن ده احتمال ضعيف جدا احنا لما كنا بنتكلم على 50 عمله بس قلنا ان احتماليه التوزيع بالتساوي 100 تريليون مره قد احتماليه التوزيع بانتظام وانت هنا مش بتتكلم عن 50 عمله ولا عن ثلاث جزيئات هواء ده مثال لكن انت بتتكلم عن تريليونات التريليونات الجزيئات اللي محبوسه جوه البالونه فتقدر تقول بقلب جامد ان احتماليه الانتظام منعدمه يعني مستحيل تفتح البالونه وما تطلعش الهواء اللي فيها انت محتاج عدد لا نهائي من السنين وعدد لا نهائي من البالونات عشان الاحتمال ده تلاقيه قيس على كده برضو كوبايه الشاي كوبايه الشاي بتاعتك دي فيها تريليونات التريليونات الكوانتات يعني احتماليه ان الكوانتات البلاطات دي تفضل في مكانها وما تتوزعش بالتساوي تقدر تقول انها منعدمه بالنسبه لاحتماليه انها تتوزع بالتساوي عشان كده صعب جدا انك تشوف كوبايه شاي بتفضل محافظه على درجه حرارتها الى ما لا نهايه لكن برضو وارد ان بعد عدد لا نهائي من السنين وعدد لا نهائي من كوبايات الشاي انك تشوف كوبايه شاي قدرت انها تحافظ على درجه حرارتها وما تفقدهاش واحد هيتذاكى ويقول لي طب ما انا احط كوبايه الشاي بتاعتي جوه ترمس ساعتها هحافظ على درجه الحراره بتاعتها هقول له لا حبيبي انت جوه الترمس كده انت عزلت الكوبايه عن الهواء بقى الكون بالنسبه لكوبايه الشاي هو الترمس ما تعرفش ان في حاجه اسمها هواء يعني ما فيش اماكن تعرفها كوبايه الشاي تاني عشان تقدر تتوزع ما بينها الكوانتات طب معنى كلامنا ده ان العشوائيه دايما بتمشي في الاتجاه اللي هي بتزيد فيه ما ينفعش انها تقل يعني ما ينفعش ان البارد يسخن السخن والسخن هو اللي يبرد البارد ولا ان البالونه تتملى هواء اكتر لما تيجي تفتحها وان العملات كلها تنزل صور او تنزل كتابات هقول لك لا طبعا الكلام ده ينفع بس الكلام ده ما يحصلش بشكل تلقائي لازم انا اللي اتدخل انا اللي اقلب العملات كلها صور او انا اللي اقلبهم كلهم كتابات وانا اللي انفخ البالونه بنفسي مش هي اللي هتتنفخ لوحدها وانا اللي اجيب ثلاجه فيها موتور عشان يسحب لي الحراره من الاكل البارد ويرميها على الجو السخن الكلام ده ما بيحصلش بشكل تلقائي لازم انا اللي اتدخل لازم اعمل شغل وما دام عملت شغل عشان تقلل بيه العشوائيه هتكتشف ان العشوائيه في النهايه برضه لازم تزيد تا تا تا تا لو جينا نضرب مثال بالثلاجه هنلاقي انه قبل ما نشغل الثلاجه درجه الحراره جوه الثلاجه قد درجه الحراره بره الثلاجه يعني متوسط الطاقة جوه التلاجة قد متوسط الطاقة بره التلاجة يعني لو فيه 2 جول جوه التلاجة هتلاقي برضو الجو متوسط الطاقة فيه 2 جول وده له أقصى توزيع وأقصى عشوائية زي ما اتفقنا كل اللي بيعمله الموتور إن هو بيسحب ال 2 جول دول من جوه التلاجة ويرميهم لبره التلاجة وبالتالي بيقلل العشوائية وبيزود النظام الأربعة جول بقوا متركزين في مكان واحد دلوقتي لحد كده عظيم جدا الطاقة اتركزت في مكان واحد ولقينا حالة العشوائية فيها بتقل وبالتالي احنا المفروض ناخد نوبل بالكلام ده بس لا يا حبيبي استنى والموتور ده مش هو كمان شغال بالطاقة ولا بدعوات الحاجة هو كمان لازم يتحسب له العشوائية وإذا كان الموتور ده بياخد 5 جول من الكهرباء اللي موجودة في الحيطة عشان يقلل العشوائية في ال system بتاع التلاجة فهو نفسه بيزود العشوائية ال 5 جول دول المفروض إن الموتور بياخدهم عشان يضغط يضغط الفريون بس للاسف نتيجه لمقاومه سلوك الكهرباء الموتور نفسه بيسخن ونتيجه لاحتكاك غاز الفريون مع الموتور غاز الفريون نفسه هو كمان بيسخن وبعد ما كان سهل اضغطه وهو بارد عمليه ضغط الفريون بتبقى اصعب والخمسة جول اللي كنت المفروض استخدمهم كلهم في ضغط الغاز مش هقدر استخدمهم كلهم في الضغط هتلاقي ان في جول طار في حراره الموتور وجولين طاروا في تسخين غاز الفريون وبعد ما كان معايا 5 جول بضغط بيهم الفريون ل 5 بار ما عادش معايا غير 2 جول بس ويقدروا يوصلوا له ضغط الفريون ل 2 بار يعني ال 5 جول بعد ما كانوا هيضغطوا لي الفريون 5 بار اصبح معايا 5 جول بيضغطوا لي الفريون ل 2 بار بس لان بقى عندي 3 جول طايرين في الهواء مش قادر ان انا استخدمهم دول مجرد ان هم بيزودوا لي الانتشار بتاع الحراره وبيزودوا لي العشوائيه مستحيل تلاقي عندك موتور مثالي ياخد ال 5 جول يحولهم ل 5 بار الا اذا الموتور ده اشتغل في درجه حراره الصفر المطلق وده زي ما بقول لك ان الكلام ده يعني في المشمش او عند المترتر ما بيحصلش المهم انك عشان تعمل شغل تقلل بيه العشوائيه في system معين هتكتشف انك في النهايه بتزود العشوائيه في الكون كله يعني حتى لو قللت العشوائيه في system زي system الثلاجه هتلاقي انك في النهايه زودت العشوائيه بتاعه الكون يعني في النهايه برضه العشوائيه هتزيد طب لما هي كده كده بتزيد انا بقى استفدت ايه احنا اتفقنا ان هي كده كده بتزيد في الكون لكن مش كده كده بتزيد في ال system. ممكن تزيد وممكن تقل بتزيد بشكل طبيعي وبتقل لو انا اتدخلت وعملت شغل بالتالي هستفيد بيها جدا لو انا بصيت للموضوع بالعكس بدل ما اشوف ال system ده هيزود ولا هيقلل العشوائيه لا انا اشوف العشوائيه دي بتزيد ولا بتقل وبناء على الكلام ده اقدر اعرف السيستم ده هيشتغل بشكل تلقائي ولا انا محتاج اتدخل واعمل له شغل عشان يشتغل والله جيت احسب العشوائيه ولقيت انها زادت في عمليه معينه معنى كده ان العمليه دي هتتم بشكل تلقائي بدون ما انا اتدخل جيت احسبها ولقيت انها بتقل معنى كده ان العمليه دي مش هتحصل بشكل تلقائي ولازم انا اتدخل ولازم اعمل شغل طب بتتحسب ازاي العشوائيه دي قال لك من القانون ده العشوائيه بتساوي ثابت بولتزمان في اللوغاريتم الطبيعي لعدد ال microstates او عدد الطرق المحتمله جبنا ان القانون ده مش موضوعنا دلوقتي المهم ان احنا اتفقنا ان عشوائيه اعلى معناها microstates اكتر وبالتالي لو في عمليه هتزود لي ال microstates يبقى بتحصل بشكل تلقائي لو في عمليه بتقلل لي ال microstates يبقى محتاجه اتدخل واعمل لها شغل كوبايه الشاي اللي انت سايبها في الهواء من الطبيعي انك تتوقع انها هتبرد لانها لما هتبرد هتزود لي عدد ال microstates وبالتالي هتزود العشوائيه وبالتالي هتحصل بشكل تلقائي انما الثلاجه عمرها ما هتبرد الاكل لوحدها لانها كده بتقلل عدد ال microstates وبالتالي بتقلل العشوائيه في الحاله دي لازم انا اتدخل واجيب موتور عشان يعمل شغل يعني في النهايه تقدر تعتبر العشوائيه دي أداة للتوقع أو أداة لكشف الكذب يعني على سبيل المثال لو عندك تفاعل كيميائي وعايز تعرف التفاعل ده هيحصل بشكل تلقائي ولا مش هيحصل تحسب له العشوائية لقيت ان العشوائيه بتزيد يبقى التفاعل ده هيحصل بشكل تلقائي العشوائيه بتقل يبقى التفاعل ده مش هيحصل ولو واحد مثلا جاب لك انبوبه وقال لك الانبوبه دي بتدخل لها الهواء بتطلع لك من ناحيه هواء سخن ومن الناحيه الثانيه هواء بارد بدون مواتير او كهرباء او اي حاجه تقدر تعرف الراجل ده كذاب ولا صادق عن طريق انك تحسب للانبوبه دي التغير في العشوائيه لقيت انها بتزيد يبقى الراجل ده صادق لقيت انها بتقل يبقى الراجل ده كذاب وعلى فكره الانبوبه دي فعلا موجوده واسمها Hilsch vortex tube. بتدخل لها الهواء بتطلع لك هواء من ناحيه درجه حرارته 200 درجه مئويه ومن الناحيه الثانيه هواء درجه حرارته سالب 50 درجه مئويه والانبوبه دي بتشتغل بشكل تلقائي بدون مواتير او كهرباء او اي حاجه وتقدروا تدوروا عليها على الانترنت العشوائيه لها قوانين كتير جدا بتتحسب بيها غير القانون ده لكن عشان اشرحهم لك محتاج اشرح لك كورس ديناميكا حراريه وكورس الرياضيات معاه وانا ما عنديش مانع اشرح لك الكلام ده لكن يعني مش هينفع في الفيديو ده المهم ان العشوائيه داله مهمه جدا لكن برغم اهميتها للاسف هي السبب في ازمه الطاقه اللي احنا بنعيشها وهي السبب في نهايه الكون العشوائيه اللي بتزيد هي اللي بتبدد الطاقه المثل بيقول اللي معاه قرش ومحيره بيجيب حمامه ويطيره العشوائيه بتعمل كده بالظبط بتحول الطاقه المفيده المركزه اللي اقدر اعمل بيها شغل لطاقه غير مفيده صحيح الطاقه موجوده لكنها مشتته ما اقدرش استغلها ولا اعمل بيها اي حاجه معروف ان درجه الحراره هي عباره عن طاقه الحركه بتاعه الجزيئات جزيئات سخنه معنى كده انها بتتحرك بسرعه جزيئات بارده معنى كده انها بتتحرك ببطء طب افترض انك معاك 3 جول متوزعين على 3 ذرات زي ما اتفقنا ان ال 3 جول دول يكونوا موجودين في ذره واحده دي ما بتحصلش غير بطريقه واحده ودي احتماليتها بتكون قليله لكن لو كل جول اتوزع على ذره من الذرات الموجوده دي بتحصل بست طرق ودي لها الاحتماليه الاكبر والعشوائيه الاعلى طب ايه الفرق بقى ما بين حالتين ما هي الطاقه هي هي هنا 3 جول وهنا 3 جول لا طبعا في فرق كبير جدا في الحاله الاولى الطاقة متركزة في ذرة واحدة وبالتالي درجة حرارة الذرة دي أكبر من درجة حرارة ال system التاني كله وأقدر آخد الذرة دي اعمل بيها شغل اكتر من اللي بيعمله ال system التاني كله لكن في ال system التاني الطاقه متوزعه على ثلاث ذرات درجه حراره ال system كله اقل والطاقه اللي موجوده في كل ذره اقل ما اقدرش اعمل بيها شغل كبير فزياده العشوائيه بتعني ان الطاقه بقت غير مفيده وما اقدرش اعمل بيها شغل وده السبب الرئيسي لازمه الطاقه اللي موجوده في العالم فحتى الثلاجه مثلا الموتور بيفضل يسحب طاقه عشان يتغلب على الزياده في العشوائيه ولو فرضا العشوائيه دي ما بتزيدش كان الموتور هيسحب شويه طاقه يبرد بيهم الاكل اشيل الفيشه من الكهرباء والاكل هيفضل بارد زي ما هو ومش هضطر احتاج لطاقه تاني البنزين اللي بيحرك العربيه 80% منه بيطلع في صوره حراره بتزود العشوائيه في الجو و20% فقط هم اللي بيستخدموا عشان يحركوا العربيه الموبايل بتاعك لولا انه بيسخن وبيطلع حراره بيزود العشوائيه في الجو كان موبايل بطاريته تقعد معاك فترات اطول وزود بقى على كده ان العشوائيه دي هي احد السيناريوهات المتوقعه لنهايه الكون لان كل ما تعمل شغل تفقد طاقه الطاقه دي تتوزع على الكون كله وتزيد عشوائيتها وبالتالي مش هيبقى عندك طاقه مركزه صحيح الكون هيبقى فيه نفس القدر من الطاقه لان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم لكن الطاقه اللي فيه هتبقى متوزعه ملهاش قيمه طاقه مشتته بتعني درجات حراره اقل زي المثال بتاع 3 جول والثلاث ذرات وفي النهايه درجه الحراره القليله دي بتترجم لطاقه حركه قليله للجزيئات يعني مش هيبقى عندك حاجه بتتحرك في الكون لا على المستوى الكبير ولا حتى على المستوى الذري والعمليه دي بيسموها الموت الحراري للكون واذا كانت العشوائية بتزيد مع الوقت معنى كده انها كانت في فترة من الفترات في الماضي متناهية في الصغر في وقت ما كان الكون كله عبارة عن نقطة متناهية في الصغر متناهية في الكثافة ومتناهية في الطاقة قبل ما يحصل ال Big Bang اللي هنتكلم عليه الحلقه الجايه وبالتالي لازم تعمل share و like و comment تشترك في القناه تفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقه الجديده تنزل سلام